il Oui, hein. Je les ai, 再说说。 Ну сейчас я тебе... Отряду перегруппироваться слева, слева, левика, не берем левика, не берем. Да, я сейчас тут